Нарешті на untraining.com є програма Європейський сніданок. Зараз ми сидимо і хабуємо мюслі задоволені. У місті Велетрі, що е, недалеко на південь від Риму, а це є наш хост Крістіан, який нас дуже люб'язно е, запросив до себе в дім переночувати. І зараз навіть виставив цілу батарею е, коробок з їжею на наш стіл. Так що наш е, третій день в Італії починається досить непогано. Та і скоро на підході італійська кава, то я думаю, через кілька хвилин ми станемо абсолютно іншими людьми. Абсолютно італійськими щасливими українськими автостопниками. Коротше, я коли малий був, я ще в школу ходив і я захоплювався футболом. І для мене дуже цікавою була Італія. Я дуже хотів поїхати в Італію. Я не знаю чого. Я не був ніде за кордоном, ще я хотів поїхати саме в Італію, ні в яку іншу країну. Чого? Тому що мені подобався футбол. Я був великим фанатом футбольного клубу Рома, АС Рома. І мені подобався Франческо Тотті, У мене була його футболка там з номером 10, все таке. Е, зараз у мене її нема. От, і нарешті, не знаю, через 10 років я приїжджаю нарешті в Італію сюди просто не знаю куди, десь у людини, якої я не знав в домі, і тут висить портрет Франческо Тотті. Ну, ну це в цьому щось є, так? І Крістіан мені розказав, що це значить з 2001 року, коли Рома виграла чемпіонат Італії, то один художник, який тут мешкає, він намалював дуже багато картин, розмалював будинки в цій е, окрузі е, портретами гравців, ну і взагалі кольорами команди. От. Так що те, що тягла мене завжди в Італію, воно мене сюди привело. Чи ж в Італії насправді нема такої речі, як вийти з дому рано? Пізно ти мав на увазі? Мав на увазі, що вже майже десята. Buongiorno. Eh, берно due per no Roma Двоє солоден. Треба. Так, в місто Рим ми приїхали на потязі. На лентри Рим вже є, Але квитки ніхто так і не перевірив. І мені дуже шкода, що я служа почну Італія, тепер я не виглядаю по італійськи. Але як в багатьох містах столицях, першим нашим місцем призначення буде пошта. Ну, я не впевнений, що тебе почув. Ще в Італії тут є такий поштомат, в якому можна купити собі марки і будь-яку принципі продукцію. Але тут на цій пошті він не працює. Ну що ж, це Рим, це Італія, нічого страшного. А, Я хотів ще розказати, чому ми з Толіком так ходимо багато по поштах. Е, у Толіка є така замута, е, що йому його дуже гарна подруга відправила листи е, поштою до вимоги або постерестанти в різні міста, в які ми мусили би приїжджати. Пригон, прикон. Е, І, по суті, маючи ту свободу і вільність вибору міст, е, коли ми подорожуємо автостопом, Толік, ти спини знімаєш, е, то Відійди вони до ба- якраз постамата. it doesn't work. Ah, Проблемі хардвари, no? eh, е, okay. Е, скуза. Е, майже єдине, що нас прив'язувало до того, в яке місто треба їхати, це були ось ці от листи, які ми наразі пробуємо забрати. Поки що це мусило бути Краків, Сараєво, Барі, але в жодному з цих місць це не спрацювало. Go straight on, on the right side, and you can find the square. Thank you very much. And there is like a uh, post office there. Yeah, there is a big post office. Okay. <laughs> Thank you very much. Have a nice day. Ciao, thank you. Грації, грації. Толік, ти excited? Excited? Покажи свій номерок. Я буду excited, коли... Б-151. Давай на колізей сходимо. Ти знаєш куди? Ні. А, не знаю. А зараз котра. Унеляк. А? Унеляк. Все одно, ну, зараз спекотно. Via del Corso? Ah. Sempre dritto. Sempre dritto. Piazza Venezia. Mhm. Sinistra. Mhm. Via dei Fari, Colosseo. Lontano è eh, a piedi? Una bella passeggiata. Uh, eh, quanto minuto a piedi? 20 minuti, mezz'oretta. 20 minuti a piedi? Mhm. Grazie. Grazie. картонкою, яку ми знайшли для наступних виїздів автостопом. Е, ми вирішили, точніше я вирішив, що власне, е, оскільки ми в Римі, треба піти і подивитись колізей. Е, метою нашого проєкту так не було, особливо ніколи. туризм по містах і такий сайт сін але туристів дуже багато. Ну і ми вирішили, що колізей це треба побачити. Так що отак ми блукаємо по всяких ресторанчиках, магазинчиках із листівками. Якщо треба десь в Італії зашопитись дешево, прикро, то особливо це відчутно гуляючи по Риму, е, коли всі ресторани дуже дорогі та пафосні, шукайте мережу Carrefour. В Італії вона є, навіть є в Римі, навіть є в певних аеропортах. Самий дешевий дискаунтер, наразі це повний пакет їжі за 10 євро, нам його вистачить може на пару днів. Soundcheck. Абаба галамага. В Італії всі вище наведені правила автостопу працювати перестають. Вже сьома година вечора ми пробуємо третій чи четвертий виїзд, тому що спочатку завжди знайдеться бабуся в автобусі, яка по доброті душевній вас висадить на зупинку раніше, ніж потрібно було би. Потім це виявиться через годинку, ми пройдемо з пішки, там ще покажемо цей знак, може, сотням трьом-чотирьом водіїв. І нарешті хтось нам підкаже, де можна справді покинути місто. Рим, відпусти нас, будь ласка. Uh, now we are going to Scotland. Scotland. Yeah, to the conference. So we we need to cross all the Italia. Uh, yesterday we've been to Bari in the mo- yesterday morning. So you do a hike from Bali to here? Yeah, to Roma. yeah, to Rome. To Roma. This day uh, just walk So are around. you flowing? Are you going? Yeah, yeah. So next, i- next is uh, Firenze, then uh, Verona. After that we go uh, to the Paris, London and then Edinburgh. Антоха дрек значить, йому тут кажуть, що він, <laughs> що він продає наркотики і їде у Флоренцію тол, толкати. За черговою дозою. Тільки за Толкать. тільки за Тарію далі обираєш. толкати цілий бекпек. Що, як ти можеш прокоментувати цю ситуацію? йди в жопу. А ну-ка ще раз скажи, будь ласка. А, Та як вчора ми з Толіком легко спіймали собі путівку із е, заправки біля барі до Риму, прямо однією машиною, так поговоривши з людьми, то ввело нас в таке оманливе уявлення, що і пішовши домовлятися з людьми, поговоривши, можна легко здобути собі в Італії проїзд. От е, це привело нас на ще одну схожу ночівлю на заправці, знов на жовтій якийсь. Це походу в цієї моєї футболки така вдача, я коли в ній записую епізоди, то ми лишаємося ночувати на заправці. Ще нас згодився взяти чех, але о ч- але п'ятій ранку. Ну, в принципі, непогано. Відмовлятися, я думаю, не варто. По-моєму, це буде наш самий ходовий варіант на ну, це. Ну, ще знайшли росіян і пафосних німців. Ну, Правді, коли ми сидимо на заправці, то починаємо ходити по водіях, підходить до них, питати, чи вони не їдуть туди-то. І от коли ми так з мапою ходимо, починаємо щось показувати в Італії, на відміну від інших країн. В Італії люди думають, що ми просто питаємо, як проїхати до того чи іншого місця. Тобто, маючи на увазі, що у нас є машина. Е, І потім, уже поговоривши з ними тільки декілька хвилин, ти кажеш ключову фразу. Ну а насправді ми з другом подорожуємо автостопом, і вони всі такі а, «Е, типу, от що ти мене питаєш. А і... знаєте, Віталій важко подорожувати так, автостопом. Знаєте, а Віталій важко подорожувати автостопом, і тоді від тебе їдуть. От, Так що цей ключовий момент переходу треба якось навчитися правильно робити. Коротше, завжди з плином часу умови, на які людина згоджується, вони змінюються. Тільки що ми домовилися з працівниками заправки, що вони дадуть нам е, покористуватися у них на заправці душем. Ми з Толіком ще такого не робили. Ось, і купивши собі пляшку Кока-Коли, я не знаю, чи мене так тягне на Кока-Колу в цій подорожі, але ну, моя сила волі зламалась. То я достатньо задоволений, коротше, ми йдемо спати і вранці їдемо з Чехом. Чао! Чао, Ріго! Чао, Ріго! Отже, нарешті ми все-таки дісталися до колізею. Це було дуже багато ходив пішки сьогодні по Риму. Е, були е, зупинки і перерви на пікнічок, десь в тіньку попитати людей, де ж цей колізей, навіть під'їхали на автобусі. Незважаючи на нестерпну спеку і те, що вся наша одіж просяклася сіллю від нашого шпоту, ми не забували долучатися до культури, спілкуватися з місцевим населенням відкривати для себе якусь свою Італію. А, І е, в цьому нам допомогли наші рюкзачки, котрі нам надали горгани, вони просяклися. Пиль, е, пиль, пиль та... пилем тисячоліть та всіх цивілізацій. І з нами проробили весь цей шлях. Отже, зараз ми біля колізею і цілому ми сподіваємося, що цей відеоепізод про Ukrainian в Італії вам сподобався. Якщо він вам сподобався, то будь ласка, долучайтеся до нашого благодійного проєкту і, і е, вкладіть кошти в розвиток спеціальної школи інтернату, що в Київській області. Дякуємо. Дякуємо. di girare il mondo e siamo parte di qualcosa di tutti insieme, no? quindi bisogna darsi una mano e grandi così, sono stato contento. Un saluto a tutti, ciao Ucraina, grandi. <laughs>